O A I I U U E Oi O Ấu 루 거, 거, 거, 거, 워, 저, 저, 저, छ न्य ट ठ ड ड ढ ढ ण

य र ळ ल ह स स स